Dark va a estrenar su tercera y última temporada, y una de las cosas que más me impresionó es su increíble casting. Imagínense que cuando vi la serie pensé que Ulrich del presente y Ulrich viejo eran el mismo actor pero con peluca y maquillaje. Así que hoy, en Videos Náufrago, vamos a observar la impresionante similitud entre los actores y actrices de Dark. Dark es la primera serie alemana original de Netflix, y se estrenó en el año 2017, se hizo muy popular debido a su rara línea temporal y a lo enredado que son los lazos entre cada personaje. Igual si prestas atención en realidad no es tan complicado. Claramente esto acompañado una increíble ambientación y una buena historia. Y la ayudó un poco que al principio la comparaban con Stranger Things, aunque al final nada que ver. Te voy a contar de qué se trata muy resumidamente. En un pueblito de Alemania desaparecen tres pibitos y pasan otras cosas un poco raras, como que los pájaros caen del cielo y cosas así. Cuestión que lo que está pasando les hace acordar algo que pasó hace 33 años, y ahí empiezan a descubrir misterios, cuevas anormales y ese tipo de cosas. Pero para escuchar sobre eso tienen cientos de videos, así que vamos a centrarnos en los personajes y los parecidos que son, que es a lo que vinieron ustedes. ¿Cómo se hizo el casting? La directora de casting Simón Barr y quienes hicieron la serie, primero observaban una lista de fotos de los postulantes y les parecía importante que la nariz y la línea del mentón sea similar. Una vez que ya elegían al intérprete en las diferentes etapas, los ponían juntos y les pedían que se muevan de manera similar. Todo eso combinado con el vestuario, maquillaje, peinado y las luces hacen que el resultado sea impresionante y lo podemos ver en la serie. Lo complicado de esto es que sí, yo también puedo agarrar a Guido Casca y hacerlo actuar de Edgar en Men in Black, pero eso no me asegura que Guido haga bien el papel, ¿entienden? Porque no solo es importante el parecido físico, sino también las similitudes en los gestos y que actúen bien claramente. Esto, la serie alemana lo consigue muy bien. Como ya adelanté un poco al principio del video, el parecido que más me sorprendió es el del personaje Ulrich. Los tres actores son muy parecidos. Después del de Ulrich, el parecido que más me sorprendió es el de Magnus. No, ese no. Este Magnus. O sea que la nariz, la boca, parecen padre e hijo. Y creo que el tercer puesto se lo gana el personaje Alexander, el dueño de la planta nuclear. Sí, yo también hice la misma cara cuando vi las similitudes. Después, según lo que leí, no mucha gente estaba conforme con el parecido de Regina a comparación de los otros personajes, pero yo estoy un poco en desacuerdo ya que pasaron muchos años y obviamente en el medio puede haber revoluciones de personalidad, de hecho creo que eso un poco se ve en la serie. También hay gente que critica que por ejemplo Jonas adulto tiene ojos marrones, mientras que el Jonas del 2019 tiene ojos claros. Hay personas que justifican esto diciendo que es por la radiación después de tantos viajes en el tiempo. No sé si eso tiene sentido, pero a pesar del color de ojos, siguen siendo muy parecidos. Miren. Pero bueno, tampoco quiero alargar mucho el video, así que acaban otros parecidos interesantes. Nah, la verdad es para pararse y aplaudir. Pero eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido súper corto. Para ustedes, ¿cuál es el mejor parecido? Los invito a pasarse por otros videos del canal, obviamente a suscribirse y a activar la campanita, porque se viene mucho contenido épico. Un saludo y hasta el próximo video.